බුද්ධානං චම්බන්න රංසීනං නසංකාකනචි අන්තරායෝකාතුන් බුද්ධානං වත්තිංස මහා හනානං නසංකාකේනචි අන්තරායෝකාතුන් බුද්ධානං අභිහට චතුන්නං පච්චයානං නසංකාකනචියන්තරයෝකාතුම් ඉමේ සංචතුන්නං අච්චරියානං නසංකාකනචියන්තරා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 ජය සින්දී භවං